sassattata a guardare tutte cose, tutte parole che niente non fa, Si macida già e che lo poco è libertà che sta terra da da. Terra mia, terra mia, com'è bella la pensare. Terra mia, terra mia, com'è bella la guardare. Non piove, non è sempre stessa te urna o cagna o c'è diritto rimane storto e che sta vita se ne va e vecchia vanno vita chiesa capurona papria che ha paura di che sta morto che non Terra mía, terra mía, si chiede libertad Terra mía, terra mia,